Good morning, Mister Master Lynch. It's uh, October 14, 2021, and it's um, Thursday here in Naples. 62 Fahrenheit, around uh, 17 Celsius. E questo significa che. Um, Forse siamo ritornati a qualche giorno fa, cioè quando faceva quel vento un po' più freddo, più fresco e anche l'atmosfera, ha ah, quell'atmosfera un po' più fredda. Infatti non posso dire appunto che, proprio per questi motivi, non posso dire che quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite, appunto, come in questi giorni, in questo periodo, Oggi eh, non sto pensando a nulla in particolare, eh, forse di nuovo eh, alla serie Non è rispetto, eh, serie italiana, la prima stagione sempre del 2006, ma eh, forse ci ripenserò meglio tra due giorni perché, perché il pensiero che la riguarda forse eh, sarà più adatto tra due giorni Anyway, as he just see from the window, Today we have those beautiful blue skies and golden sunshine. Uh, I think all along the way. Uh, però eh, dobbiamo sempre stare a vedere ovviamente perché tutto può sempre cambiare da un momento all'altro poi con questo fresco questa atmosfera in generale un po' più fredda che sembra un'atmosfera invernale in realtà potrebbe anche cambiare tutto all'improvviso uh, but as always we will see said this so from the mythical window with the color of the kurti is beautiful color of the kurti today and it's uh, a green roller shooter behind me and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day. Him and everyone too.